Называется, нам почистили двор. Завалили снегом все, что можно. Сугробы выше выс высоты человеческого роста. Убирали два дня. Убирали они два дня. Вчера и сегодня. Но когда вывозить будут, неизвестно. Подснежник. И тоже второй подснежник. Их торжественно объехали. Вот это самая интересная куча. Здесь у нас пролегает тропинка, которая, между прочим, заасфальтирована. И она ведет по диагонали через весь двор. Так вот, именно на эту тропинку наши доблестные дворники и насыпали огромную двухметровую тучу, кучку. А люди ходят в обход. Вот такой у нас интересный теперь двор. Когда будут вывозить, неизвестно. В прошлом году, в семнадцатом, таких куч была только одна. И ее вывезли. Вер... Вернее, ее не вывезли, она так и таяла. Вон там она лежала, возле конусообразной. Сейчас таких куч. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук. И, скорее всего, они будут лежать до весны, пока сами не растают. А Еще один подснежник, закопанный в снегу.